farà un any que va morir la meva millor amiga, que anaven juntes, en ruta. És molt dur. No m'he plantejat mai deixar la moto. Hem d'anar segurs Hem i disfrutar i... de la llibertat que dona la moto, però en vida. Fes de la teva ruta la ruta més segura.